Relax. Breathe in. Breathe out. Slightly more. Okay, more. More. More. Okay, relax. Breathe in, breathe out, breathe out. Put your hand here. Take it. Out. That's done. Take it. So breathe in, breathe out. In. breathe out. <laughs> Get it and get relax. Elbow down, नीचे नीचे. Breathe in, breathe out. Lie down straight. थोड़ा सा ऊपर please Okay, thank you, thank you. Thank you. So you can check your foot alignment. So Breathe in, breathe out. Any pain in knee? No. Or in workout? No? breathe in breathe out walk Breathe breathe out, breathe out. Big towel. That's done. Both legs, uh, you have to sit like a bike on bike, huh? One leg this side, one leg that side. Slightly come back. Come. Ooh. Much out of ten ten में से पहले टेन में से कितना था और अभी टेन में से कितना है चेक कीजिए थोड़ा सा वॉक करके चेक कीजिए वन वीक लेट आने का भी तो थोड़ा सा फोर्टी परसेंट hmm? हाँ? कम है मतलब टेन में से सिक्स पेन है अभी ओके अगर वो वन वीक पहले हम आ जाते तो टेन वो तब तक हम टेन आउट ऑफ टेन पहुंच गए टेन आउट ऑफ टेन पहुंच के फिर जीरो आने में उतना ही टाइम लगता है see if I am giving pressure here और I am giving pressure here इस वाले में कंपेरेटिव लग रहा है दिस वन नीचे जाता है ठीक है this one is less okay check here any pen यहाँ कोई पेन नहीं है ये वाला भी नहीं folder straight during fold go for breathe breathe in breathe out breathe in breathe out breathe in breathe out I am going for adjustment ठीक है रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी को you will do breathe in सांस अंदर लेना है breathe in breathe in breathe out विधि विदाउट विधि विदाउट विधि without see this side facial side ये वाला this is C three C one C two के बाद में C two C three and नीचे C5 C6 ये टाइट हो रहा है because of prolong sitting studies laptop एक ही पोजीशन में बैठे रहना है ये वाला फेशियल जो टाइट होता है वो भी नीचे रिलैक्स कर रहा हूँ relax breathe in breathe out breathe in breathe out Okay. Now this is the See, turn your face neck, right and left. Check this is more free. Good. Because neck is also important part. Because of the long sitting. Yes, breathe in, breathe out. Yes. Breathe in, breathe out. अगर हम राइट और लेफ्ट को देखें तो left is shorten lame left leg length कम है लेफ्ट की अलाइन कर लेते हैं use use breathe in breathe out difference दर्द इसमें है ना ठीक है दोनों अलाइनमेंट्स बराबर आ गए yes.